Se liva da kosi lupam primjer. A znači, da? Ne tre, koze ne bi trebalo da gaze travu. One neće, one samo prođu i one odašu svojim pozom. Ja sam znači molio ljude, nisam mogu naći čovjek, en gore kupa gdje smo, da? gdje koze izlaze, da samo sjedi znači, sam da sjedi dva sata ujutru i dva na već. Šesto maraka plaću, da i samo vrati ako uđu u travu, to je možda dva puta na dan, samo da vrati. Jedan dan čovjek sjedio, drugi dan nije došao, ja da zovem, gdje si? Kaže, ma ovo za mene pre naporno, kaže, sjedim, kaže, hoću polut. E, imaš, i takvi slučajeva ima kroz vam dan, Berin, drago, drago mi je Berin. Berine. Berine, gdje se nalazimo? Ovo su Faletići, selo Faletići, 5 km od e, Bašćaršije, centra grada Bašćaršije. 5,5 km, tako od prilike, naselje, Faletići, eto evo u roku od 15 dana, <laughs> dana minuta, znači sa baš čaršije i oni golubova, oni divnoći, evo me u još jednoj divnoći, u prekrasnom društvu i dalje, Berin se bavi uzgojem koza. Alpskih koza, Alpskih koza. koza. Od kada Berine? Pa u zadnji možda jedno, ne znam, 5-6 godina, tako. Mhm. A do tada? Pa do tada sam svašta radio, sve i svašta. Nalazio se kako sam znao i umio. Onda sam vidio, krenuo, malo kupio koju, jedan, dvije koze. Ono, prije kažu, onaj, od davnih, kaže, moj dede, nane, bra, babe, sve ska je umelo, u mene je kontra, u mene niko nije, ja sam prvi u, u to loze koji sam onaj počeo s kozama, sa stokom inače. Volim to i džaba, eto. Kako ide? Jesi li zadovoljan? Pa dobro, u toku sezone je dobro, malo jest ovo sada poskuplo, ovo sve onaj, da, hrana je, bože, sad ću ga sve u cijene. A šta ćemo, moramo se boriti, tako nam je, tako nam je tako. Uspiješ da ti, Berine, proizvesti nešto hrane ovdje e, za njih ili sve kupuješ? Pa ja sve kupujem. I sjeno, bile, znači kupujem baš sve, et, samo što prodajem lijeko, ne proizvodi nikakve trenutno sireve i to gdje se nalaze sad e, koze? Koze trenutno u objektu, ušta, mm -hmm. ovdje možemo ući pogledati. Može, pa a hoćemo li ih i puštati? Hoćemo, naravno, puštimo, pa ćemo vidjeti. One znaju svoju putanju, je li gdje trebaju? Sve one znaju, kad ih pustimo vidjet ćemo. O, zdravo, zdravo. Evo, kozice, malo, o, se ja vas prepale, boje se. Da, ja sam glasna, mnogo e, vas Imamo malo polina dole. Da. Ljepotice, jesi li bilo već na ispaši? Nisu one nikako. Nisu. Jesu li to... One idu, eto. Jesu li to čekale one nas, Berine? Pa jesu. Evo, ljepotice, nećemo ih mnogo zadržavati. Uvijek, neka idu. Jesu, zna jedna šta je glada. <laughs> Evo, samo da je obući, kao što rekao. Naravno. Sve oblače, čizme kod mene, papuće se obući. Berin papuče. <laughs> Dobro, možda to kod da se drugačije. Ma ja to malo i držim. <laughs> Ovdje čisto malo, ona ne ovi nam je prljalo i tako. Evo ja ću ući malo vama, neću mi proba uplašiti, a? Neću, neću, ne baš skoči. A ovaj mali punin to, hoće li ono ovo dobro duž da vraća? On je tek sada uči se da, da, da čuva, da, Ja, ovaj on je čuva, jedan mali. Čuvar! Pa nema što da fali, što jesi, jesi, jel da? Ništa, ja, nema. Ja koze kad pustim, inače to one same idu, ja im to ne čuvam. One sve znaju, znači, to je ko ljudi, pa su od ljudi. Pa Pametnije? Stojite čvrsto za te, te rečanice. To posto. Ja, Berine, šta ko reći? Ko uđe u njih, ja sa njima pričam, znači, ko uđe sa njima, znači, u to. A evo vaše su umiljate, poprilično. Moje su sve mirne, znači, ja, yes. možda vas se malo samo boje, jer vi ste novi, znači. Da. Ali ova meni svaka prije, nema tu. A, rekao ste prije 5-6 godina ste krenuli s ovim. Doduše, hajde da nastavimo priču vani, da ih pustite. Žao mi da one gladuju. Može, nije to, može. može. Znači, op, op, Je li ovo jarac? Nije, samo je ovo jarac. Samo Dobro, da, ne bih ja blizu jarčeva. Ne, slažemo se, lavovi jarčevi nisu na kutu. Ne, ne bojte se, ovdje je sve mirno naći. gdje. Mogu, mogu, nego šta verine, na kraju si nam prolazi čuprica. To je njima napravljeno, kozija čuprica mala. Kozija čuprica i ko... Poglaviću se. Evo, dobro je, hvala. E, e, pa super. Ovdje oni odmah. Ovdje one je njihova. Ovo je vidite, one to brce i Kako ste? Dobri, kako ste? Može odmarati? Pa dobro. Jedan komšnik tu, malo sjeće drva. Da. Zabranio mi je gazda. Zabranio, jel da, zbog buke? Brzo ćemo mi pa vi nastavte. Al kažu dobro dođe malo odmoriti. A kako bi to znao radni narod? <laughs> Šalim se, naravno. Ja, Ivan je svakam s njom, voli šal, gleda. Da, e, Berine, rekao ste, nikada niko u vašoj porodice ranije nije se bavio državu životinje. Nije, Vi ste prvi. Kada nije, ste se odlučili na to, šta su, molim vas, rekli? Pa ni, mene su znali ovako da ja volim inače prirodu i to sve onaj, bio sam vamo gore u jednoj planini sticajem, tako eto, ću bio za nekim ocama kod ovog rođaka. I ovaj jedan komisija baš onaj govori, kaže, haj kaže ovo jednu, dvije koze, kaže da pridržiš malo, da mi pripaziš. Mhm. Ma uh -huh. rekao, hajde, može, nije problem. I ja sam to malo čuvao tu. Ne znam, prošlo, ja, nije, ni na umpalo mi nije da, da bi ja nekad eto čuvao koze, da bi imao koze. I ja njega pitam, rekao da mi proda, kaže, on ja ću pokloniti ove dvije koze. Ma rekao, neću, kao evo, Boga mi hoćeš, kaže. I tako je krenulo. Nakupilo Boga mi sam bio proširio stado, možda na jedno 40 komada, da. možda i jači. I umeđu vremenu sam, eto, na stradu, ušao mi samo na imu nesreću tu, evo dvije godine kako, dobro je provodio sam, zadovoljan sam, eto, i tako ja sam morao smanjiti malo koze, Da biste vi sada mogli sami njoj yes, se brinuti? Ja sam mogu, jeste, ja to sve sam radim i, i sad na, ako mogu da ću i prdu, ona opet proširit i eto. A evo, spomenuli ste nesreću, u šumi ste nešto yes. radili, ali nešto ste... Jeste, desili. evo, upravo ovako, sjeku drva, ova sjećena i malo ne pažnje i šta ću udariti, udarilo me drvo. Ovo, obadio sam noge pobjedio, osam operacija, već sam imao šta će biti dalje, kako će, ja mislim da je dobro, poravljam se. Hvala Bogu, krećete se sada. Ja, ja Koliko je sve to mi onako bitno što ste pozitivni, a djelujete mi baš kao Ma ja sam, ako, ako mi vjerujete, tek sam izašao iz bolnice u, u onim invalidskim kolicima, ja sam odmah ušao. Ja, kod mene nema, ja ne, ne mogu ležat, ne mogu sjet. Aktivan sam od zvijezde do zvijezde, što kažem. Ujutru u šest ustanem, na već u 12 uđem u kuću svaki dan, to je tako, znači, ne mogu ja kuće nikako. Svaka vam čast, zaista. E. Znači, kada se tako vrijedi, može se i ovdje, skoro pa u centru Sarajeva, da se drže koze, da se od toga fino živi. To je blizu, evo, da čaši pet kilometara, odvojene, mirno je, eto. Da. Baš, Ovo je baš lijepo i kada je ljeto, kad je listak naroda bude u ovoj naći šetalište ovda. E. Mhm. A evo, rekli ste, vi se samo bavite ovdje proizvodnjom mlijeka i pretpostavljamo onako da neku kozu i prodate kada neko zatraži za ražene. Ne prodam, ne. kozu ne prodajem, ženske, samo muške jarče, ono, da. prodam te kad se ono izjere koze na proljeće, a ženske ostavljam za priplod. Uh Od, uh, znači samo prodajem mlijeka? Samo prodajem mlijeka, ništa trenutno ne prodajem niste razmišljali o proizvodnji sireva i slično? Pa nisam, ne znam, to sad i ne isplati se ovda, to kad nekom kažeš, niko ne mora razum koliko treba mlijeka za kilo sira, a dok to sve uradi, dok napraviš, kažeš mu cijenu, on, on se upati za glavu. Da, mnogo. Tako je najbolje prodati litru mlijeka, pa kako god Kako god, Evo, evo, ranije, čime ste se bavili dok niste krenuli sa ovim? Ovo je tek par godina. Po pa privatni, ovako poslovi, onaj, privatni, evo, pomalo imamo, malo kombija vozim, mhm. tako, ovako kad nekom nešto zatreba. Privat, sve kogo je pomalo na dnev, eto. Jeste li imali nekada priliku raditi u nekoj firmi, na primjer? Pa jesam, ali kratko vrijeme, kratko vrijeme sam radio, ali ništa. Ne, ne, ne sam navikao da mi neko šefuje, da ima šefa na glavu. <laughs> znači, ja, ko ređa šefa, nabavi sve pa budi svoj gazda. Ja volim biti sam svoj gazda, što me kažu, kad ustanem, kad legnem, ja znam kad sam ustao, lego i sve. Tako je, pa nekaj tu u šestu jutru, u ponoć, na večer, nema veze. Naravno, Znate da je to za, za sebe, da gradite se, da, da znači sve za sebe, ne, pa nije naravno, ni teško toliko. Na, a ja sam najko, meni je ovo najlakši posao, baš sam najko, znači u to sam ušao, zaljubio se u to sve, taj posao, volim da pričam s Odlično. E, ko je podrška danas? Je li imate podršku nečiju? Pa ima Ako makar tu, moralnu. Ma ima tu, je otac i roca, ovaj, ima brat, ima tetka tu znaju, znaju da, da, će, da ćete doći. A hoće li onako nekada uskočiti da nešto pripomogu? Pa hoće, kad ja ovako odem, hoće. Da. Ja, ja ga molim, hoće, sve urade, nije, problem nikakav. Odlično. Mada nisu bili upućeni u to, ali su vremenom malo su skontali neke. Nisu onako mnogo se bunili. Nemoj nas, bogati, uštalu, nismo mi to navikli. Ma, nije. Njima je najbolji, najveći problem muža bila. Aha. Ne znam, muž dok sam ono u bolnici bio. To mi je bio pravo problem, ali ostalo je lako. Da li to znači da vi berine muzete vaše ja, koze? Sve. Jel imate muzilicu ručno, ručno? Sve, ručno, sve. sve? Eto sad mi žao što nisam prispjela na mužu da vidim. Sve ručno, znači nema ništa kod mene muzilica pa i kad sam i više imao, sve sam ručno. Koliko vam vremena treba da pomuzete, eto sada kada ste imali 40-ak Pa šta ja znam, to ti se možda 20-25 muzlo. Da. Pa pomuzim za pola sata. Jao, Berine, vi ste majstori. Jedna muža ujutro i jedna na veće, tako u pola da. sat, sat vremena. A, a kome sada prodajete mlijeko? Pa ovako, ovdje lokalno, ove mhm. mušterije imaju. Nema, ne znam, mm -hmm. jer smo grad, država, nema da ovdje imamo na otkupnu stancu gdje je mlijeko i to, ali ništa. Ali zato je ovdje građani? i građani uzmaju, eto tako, pogotovo ove stavne mušterije ima jer i pogotovo u zadnje vrijeme ova korona. Da, da, da. To samo traže kozije mlijeko. <laughs> Da, naravno, svi su čuli koliko je kozije mlijeko zdravo, evo mogu ga pronaći kod Berina. Vi ste pretpostavljeno zadovoljni. Da li svo mlijeko uspijete prodati? Sve. Sve, znači nemam litra sebi da popijem. Jedva ugrabim čašu ono vruće kad ono tek pomuzem. Dok naspijem, znači ako ostane čaša to popijem odmah ujagnem. To je, to je odlično, Boga. znači, vi ste već našli, Ima, imate muslim, svoje kuce. hvala Bogu, prodat. Berini, da vas pitam, ja sam čula da su koze zjančar jedni. Jeli, jesu li vama pravile zjana? Evo, ovdje je ograda, nas je za selo. Da. Nikad nikome nisu ušle, nisu kad prošle u ogradu. A nikad i nisam čuvu, znači nikad. Imao se doka ovdje, komisija nas, znači, jel sada u slučajno sada zadržali ovdje što je u osjećeno. Aha. Inače, one sve same, sve što vidite u vrda, šume, one idu, pasu, brste, sve same. Ja ovdje sjedim kad hoću da uštal, ja i sam jednom zovnem, one odmah uštal i to. Naučene su baš. Odlično. Dobro ste onda i dobro ste ih vas pitali, što jeste, <laughs> pitam me Kao što kažem, pričam s njima. <laughs> Znaju one. Znači, cijeli se. Ako se ti prema njima ponašaš, takvu, i one prema vama. Je svaka čast. A kakvi ste onako bili možda kao dječak Berine? Brzijanče. Jeli bogati? najgori u selu, najgori u selu. Znači bili ste nestašni? Babi je stalno telefon zvonio, ovaj tvoj zijan radi, ovaj ovaj radi, onaj, to je. Pa kakvi su se zijani pravili? Ma joj, to je dok se on u školu, djeca, znate kako ide, onda posle škole u prvom, u prvom srednjem razredu su mi se roteri rastavili. I onda sam ono, ja malo tamo, malo vamo, kod njih. Ma, krenuo sam za sebi. Od, od škole srednje ja sam za sebe radim, živim, radim, nikom se ne molim. Eh. Dugo ste već samostalni, ti se sada navikli svoj sam. godina sam radim za sebe. Sam, svoj sam, gazda, svoj sam, gazda, svoj život sam, svoj, Ne molim nikog za kvore eh. Hvala Bogu. Hvala Bogu mislim došlo da ne molim, znači ako dođe, nadam se da neće nikad nikad mogu. Neće ako Bog da beri. Znam sve u razbitno da sam prohodio, da, da hodam, da... Svaka čast. Ovo zdravlje je najprve. Hadi. Aynur. What Judy? What? Aynur. Aynur. Aynur. Ayağım. Haydi. Idemo. Et. Ja krenem one za mnom, znači nema što. Žaba, one nisu navučne na livad, samo da im je sume, da drče, da svojim je. To one vole tako? Malo travo vod, vole u proljeće kad ono nema lista, ostalo more pored njih, bez kamioni trave ništa. Da. A evo, spomenuli ste malo čas, ali bili smo udaljeni onako od mikrofona. Kažete da imamo uslove onako i to ja bih rado i stotinu njih nabavio. Znači, vi, vi baš volite ovo? Baš, znači, baš volim. Kažem, prvo da imamo sređeno taj sistem da ima se gdje mlijeko plasira, da imaju te okupne stance, nažalost nema i ovdje nigdje, znači, na ovaj kraj nema i nigdje. A drugo da imam objekat veći, to ne bi, a bi odmah sto komada kupio. Vi znate čime bi se bavili, što se vas tiče, to Što se mene tiče, ja ništa više drugo ne bi ni radio, sam bi, znači, sjedio ovdje, čuvao koze, eto. E, ne bude li dosadno? Ne pa meni nikad. Nikada? Znači, nikad meni ne, jer ja u šumu i uđem za njima i hudam i svetam i sve. Ali, bilo je posla nekog, ovako malo i sa strane, pošto imam sad manje koza, morao sam malo nešto i sa strane, ne moreš samo 10 koza, 15, se lupam zil. Da. Pa kad ima posla, problem nam isto ova radna snaga, uh nema. Nema nikoga, znači, ja sam znao, znači, evo ova se livada kosti lupam, primjer. Znači, da. ne treba, koze ne bi trebalo da gaze travu. One neće, one samo prođu i one odašu iz svojim pozorom. Ja sam znači, molio ljude, nisam mogao naći čovjek, en gore kupa gdje smo, da? gdje koze izlaze, da samo sjedi znači, sam da sjedi dva sata ujutro i dva na već. Šesto maraka plaću, da i samo vrati ako uđu u travu, to je možda dva puta na dan, samo da vrati. Jedan dan čovjek sjede, drugi dan nije došlo, ja da zovem gdje si, Kaže, ma ovo za mene pre naporno, kaže, sjedim, kaže, hoću polut. E, ima i takvi slučajeva ima koliko Bog znači. Eto dokaza da ne, ne može svako čuvati koze. Ne može, znači neće čovjek da sjedi čet sata ukupno na dan, znači dva ujutru, dva na Ška, šta bi da ima 200 da ide za njima, to ja ne bi mogao ga onda zamisliti. Nećete? Ma neće niko ni da radi ništa. Pogotovo omladna, omladna ona više voli oti dolno da se će sjet kafu jednu i to ne da konobar da mu odnese u praznu šolicu nego da ga vide da on sjedi da full kafu pije a ode na benzinsku pumpu i naspe za pet maraka. No. Ej, Berine, vi ste Žada, baš rekli istinu, tako, istinu, bolom pa istinu jeste, današnjice. Tako je, nema šta, jeste. ja kažem kako jest. Da. Ja ne bi od da ne na biro, znači ja ne idem dole. Jedino što rekao, znači ako kome šta treba, ja ne mogu s narodom, ne mogu dole ugrađa, ja na, naviku da imam stan u Crvopisu, stan u Kavelju. I tako. Vi ste dobro, evo ja dobro da nisam pogrešila, znači niste uopće gradsko dijete, ne patite za betonom, nego bože mili za ovim ljepotama, nikad, ovim božim Nikako, znači to se mene tiče grada, nikako ne moram vidjeti, eto. Odričite se što se, što se vas tiče. Jest, jest. Pa svaka čast, šta, šta reći, ne može ni ovo svako. Ni grad, ni Njemačka, ovo je meni Njemačka, kakva Njemačka. Ja... E, znači da imate priliku, ma, ne bi otišli dalje. Ma da, kad bi ti rekao da imam priliku, nije da imam, nego da imam već, ja ne već da idem, nema potrebu. Ko će rad, znači ima posla, mora se se ne može biti gladan, nema teorije vi vjerujete ovo zaista, znači ništa to. Rekli ste ne da imam, nego imate priliku. Ne, kaže ima samo za koze, ona ima posla kako hoćete, znači more se raditi, to nije problem nikakav. Ko hoće raditi. A evo, evo, e, da li su istog ili sličnog e, mišljenja i vaši prijatelji? Kako oni gledaju na pa to? Pa ne znam šta bi ti rekao, ja sad što više šume, brda, planine, dalje od naroda, kažem da mi je draži, E onda mi kažu ga ti si lud. A da. A ovo ovako se slažu, zna, poprilično slažu se. Podržaju me, šta ja znam. Ima li neka ženska podrška, onako, djevojka, supruga, je li Berin slobodan? I to je malo, to je veći problem od radne snage. Ja, od neće, je li? Nema. Neće nijedna da radi. Ma ne mora raditi, znači, treba samo da zna u kući osnovno, nema potreba, ja nisam oženjen dolazili su neke cure, bile su onaj, nije problem. A su u mene jedan prijatelj rekao, znači, ja joj žene da radi ko majka, ona pije ko baba. Tači, <laughs> neće niko kile, <laughs> neće ni one. Ne do kad vidi na Facebooku sliku da imaš kozu, nema, odmah te blokira. Ali vi ste baš stavili tamo na Facebooku, pun je profil koze. Samo koze, znači ja ništa drugo ne objavim. Ja se odmah obradao, evo reko priča, koze, Sarajevo, ljudi moji dragi. Jabba, eto. Drage žene, evo sada je bila neka Hanuma lijepo bi imala priču ovdje sa Berinom i televiza došla da snimi koza, one neće za osobe koje vole to. Berin Zukanović, hvala ti. <laughs> Broj telefona, volim vas, Berine. Pa to moramo i kasnije. <laughs> Vi hoćete baš da dođe na adresu, da procijenite, no, jeli? Ma nek dođe, nek vidi prvo, ja ne, ne bježim na koje se svidi, nek ostane. Ako se ne Ja ni, nikoga ništa Aha. ne prisiljavam, ništa ona ne mora raditi. Ništa ne mora raditi, ali Samo je dobro Samo da ono zna ono osnovno da je... Da Kahla, ručak, da ne, malo pokući. Da zna napraviti lupan, pitu, hljeb, a ne da, ka, da me bira koju će će vabinc, koji će fast food i to. to može jednom, dva put, ono, reda radi, ali da. ne moreš živ tri obroka će pa, Nisam... Eto, sad su mnoge otpale. Eto, sad. Sad ću, ja, sam takav. Kakav, je, kakav sam takav. Berine, vama svaka čast, tako i treba, zaista. Mi smo se naravno malo i našalili, neće meni djevojke ovaj, plaho zamjerci, naravno da se ovih pronađemo u ovom, ide i, na moj račun, što da ne. Takvi tako smo, kakvi smo, kao što Berin reče. Berine, hvala vam na ovom razgovoru. Hvala vama što ste došli, došli uvijek, kad god dođete vrata su vam otvorena bujrom. Eto. Eh, mnogo mi je drago, još mi je draže sada. Nadam se da će biti dogodnije, možda i više, bit će vjerovatno više. Mi držimo fige onako da bude više, tako da jedva čekam. Ako Bog da, ako Bog Ako Bog da, inšala, i da bude onako prinova yes, supruga, da to bude nešto, bar djevojka neka veza dobra. Pa nadam se da Pa da nam se pahvališ, pa da pa oboje nadam nam. se, nadam se. Tako je, evo i mi se nadamo i nadam se također da se vama dopalo ovo što ste imali priliku i čuti i gledati. I evo najljepše pozdrave, šalje Šaljemo vam iz... Faletića. Faletića. Ajmo! Ajmo! Ajmo! Ajmo! Ne trebam ni čuvat, ne trebam ganjati. Samo ulazim